Hallo meine Lieben, das Thema für heutiges Video ist Wasser. Wie steht's mit dir und dem Wasser? Denn überall in Medien steht ja geschrieben, Wasser ist extrem wichtig für uns. Aber warum ist es so wichtig für unseren Körper? Überleg mal, wir Menschen bestehen bis zu 70% aus Wasser. Unser Körper besteht hauptsächlich nur aus Wasser. Wenn Babys zur Welt kommen, unsere Kinder bestehen bis zu 85% aus Wasser. Und mit dem Alter, Alter trocknen wir langsam aus und ein 85-jähriger Mensch besteht dann aus 50% Wasser unser Gehirn, der besteht aus 90% Wasser. Das heißt, für ihn ist es extrem Wasser wichtig, dass Wasser im Körper vorhanden ist, weil ähm, die Glucose wird durch Wasser in unserem Gehirn transportiert. Was passiert denn, wenn nicht genug Wasser in unserem Körper vorhanden ist? Ich lese da einige Nebenwirkungen mal durch. Das heißt auf jeden Fall, der hat Einfluss auf unseren Bluthochdruck, denn Wasser hauptsächlich befindet sich ja in unserem Blut und der Rest befindet sich ja in den Zellen. Das heißt, die Cholesterine lagern sich problemlos an unseren Gefäßen. Leistungsfähigkeit des Gehirns steigt rapide nach unten. Das heißt, wenn du nächstes Mal bei einer Prüfung bist, dann nimm genug Wasser mit anstatt Schokolade. So, die Zellen trocknen sich aus und der Alterungsprozess wird beschleunigt. Und das ist ja für uns Frauen total, total wichtig. Zellulite entstehen, wenn nicht genug Wasser vorhanden ist und es entstehen Beschwerden im Kopf und Gelenken und so, so, so vieles mehr, weil äh, Giftstoffe werden ja im Körper sich angesammelt. Also das heißt, die Giftstoffe aus der Umwelt, aus der Nahrung und alles lagert sich in unserem Körper. Und die Fähigkeit des Wassers ist extrem wichtig für uns. Wasser hat die Fähigkeit, alles aus unserem Körper auszusp auszuspülen, was da nicht sein sollte. Und mit dem Wasser meine ich wirklich Wasser, keine Cola, keine Limos, wirklich reines Wasser oder Kräutertees oder äh, Wasser mit wenig Gas. Und man sagt ja, man sollte ja pro Tag bis zu zwei Liter Wasser trinken äh, um genauer, äh, der Mensch braucht ungefähr um die 30 Milliliter pro Körpergewicht. Das kannst du gerne dann individuell ausrechnen. Und wie schafft man das, dass man wirklich genug Wasser zu sich nimmt? Meine Mama zum Beispiel ähm, macht sich immer morgens Kräutertee in ein bestimmtes Gefäß und sie weiß, zum Ende des Tages muss es nur mal leer getrunken sein. Das kannst du gerne auch mal vielleicht mal anwenden. Eine Flasche äh, Wasser mit, mit sich immer mitnehmen, zum Beispiel 1,5 und du weißt, bis zum Ende des Tages muss diese Flasche leer getrunken sein am besten, wenn du aufgestanden bist, bevor du frühstückst. Trinkt mindestens ein Glas warmes Wasser. Wenn du Zitrone hast, presst die da auch einfach rein und damit spürst du die ganzen Gifte, die sich während des Nachts in deinem Körper eingesammelt haben, die spürst du einfach aus. So, ein iranischer Arzt hat zu einem Patienten gesagt, sie sind nicht krank, sie sind durstig. Also, ich möchte dich damit ermutigen, mach das Wasser zu deinem Freund und du wirst dein Leben lang davon profitieren. In Liebe, deine Larissa Ladies Mind.